この乗り心地作ってくれてありがとうだよね <laughs> ちょっと何するの嘘でしょまだ 客様のところにお荷物と幸せを届けましょうよいしょだよなんだこの車アルバイト募集中ですよすいません掛け持ちになっちゃうんですみません